Alemanda quando és para avançar O chão café Que ela está mal, John Baixou Lá se está bugando Ai, ganor, Açı yıldızlar hücumda ederler Al benim gülüm Güzel oğlum fışır sayranı Al benim gülüm Karaçı yıldızlar hücumda ederler Al benim gülüm Güzel oğlum fışır sayranı nur çarçıp kaldı tavkonu Geçki tünü Mezgil bizde sınat sağlanıp canı Гүл залғы мұл-мұл сайраны Ал менің гүлім Қара кез жылдыздардың қалым. Ал менің гүлім Гүл залғы мұл-мұл түшіп сайраны